қағидасы қалай қалай қанша жүрек жараланды талай талай ескертусіз келер осы ыстық сезім ескертпестен кетеді екен қолым бұлғай ән арқылы жеткіземін жүрек мұңын сағыныштан жыламайтын жүрек бұрын бұл әнімде саған бір күн тұрып бақыт тілейм саған бүгін өміріме қайта келіп ораласың ба жүрегімнің жарасын сен жазаласың ба махаббаттың қағидасы осы екен деп өткен күнді сағынышпен еске аласың ба сөнген оттың шоғын Қаласың ба анық берген адал серте бір жолда кетер таңдап басқа